Pai. Gravando aqui no Mix. Estamos gravando. Fala. No Mix. Daqui nós vamos, vamos pro Veneza agora. Vamos então, vamos. Veneza. Já vai entrar. Caminhando pro Veneza, né? Caminhando pro Veneza. escola? Tudo bem? Tudo. Tudo bom, senhor? Tudo. Você foi na escola, você viu eu? Hoje eu não vi, não. Bom? Tchau. Tchau. fala. Estamos frente beleza. Estamos juntos, beleza. O quê? O que é que estamos fazendo? Estamos em frente de Veneza, pessoal. Vamos lá. Lá vem, lá vem. Rambo. Uh. E Raldinho? E aí, tranquilo? Tranquilo. E aí, cadê? Vem, cadê? Cadê? você. Zé, Burger. Zack Burger, que é ali. É isso mesmo? É. Vai levar ou vai comer aqui? Comer aqui. Acho que eu virar aqui. É. Segura.

fala você agora, que nós estamos É, estamos aqui no... Né? Fala mais alto aí. caminhada, a gente Estamos cansados da caminhada. É, Fábio, eu dei um choro aí, mas já melhorou. Foi. Estamos aqui.

virar. Porque não é possível virar. Segura comigo agora pra dar fé. Cuidado aí. Ó, tá virado. Agora tem ver. Grava da rua ali, ó. Eles estão vendo? Tá vendo? Falou o que? Falou. Espera mandar mais uma resposta aqui. Estamos vendo no carro aqui aqui estamos aqui na lanchonete. Quem

Fala aí, deixa eu falar agora. Não Tá saindo na rua, filho. É, você é o É. ele. E aqui morango, mostarda e açúcar. Eu vou ligar. acho que Você abre, não, abre, abre. Abre a cabeça, você vai

levar ela e deixar ela entrar. Sabe que o menino dele um aqui é? segunda-feira eu pego ela. Eu Consegui arrumar hoje, se não conseguir eu pego. Aí eu falo o valor dela, senhor. É Meu agnatada aqui, já né? chegou a leite pra fechar. mais aqui na frente, isso aqui é água. Então a corvinha aqui, eu não quero mudar ela, já acabou a água, eu falei, não, não mudei não. Aqui mais é boa, aqui é rua, salsa plantei aqui desse canteiro aqui, eu plantei doença, mas só dos passarinhos, né?